საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის უმთავრესი მიზანი დაარსების დღიდან იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, თავისუფლება, ზნეობა და ინდივიდის კეთილდღეობა. ჩვენ ვართ წარსულის მქონე მომავლის პარტია. ჩვენ ვართ ტკიცე ჩვენს არჩევანში ვიბრძოლოთ დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. ჩვენ მიმარჯვებით მაშინაც, როდესაც ამის უმრავლესობას არ შეჭიროდა. ჩვენ რესპუბლიკელები, საქართველოს მოქალაქეები, სხვადასხვა თაობის რესპუბლიკელები, ქალები და კაცები, ხარდამჭერები და გულშემატკივრები ვართ.